Halo bosku, welcome back to my channel di channelnya Slaughter Independent nih bosku. Oke bos, eh, di sini kita akan berbagi pola lagi ya. Di sini gue akan berbagi pola dan juga eh, intinya pola lah, pola ya, pola bermain di game Mahjong Waste 2 ini. Dengan gue di sini bawa modal 35.000 dan untuk di bettingan ya Gua di sini pakai di bettingannya langsung di bettingan 1000 ya. Dan semoga aja untuk kesempatan kali ini ataupun di percobaan kali ini gua bisa dikasih profitan lagi. Oke. Okay. Oke okay, dan uh, ya jangan lupa untuk selalu support channel gua Jangan lupa iya, di like, komen, juga di subscribe dan jangan lupa juga iya, untuk aktifin iya. notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update update terbaru ataupun konten-konten terbaru dari channel gua ya. Oke. Okay? Oh, di sini kita langsung aja ya. Langsung uh, ke ya ataupun ke dalam videonya aja. Seperti apa? Ya sini gua nggak terlalu targetin untuk di uh, kemenangan kita ya ya syukur-syukur iya, sih syukur-syukur kalau misalkan kita dapat jackpotnya ya emang itu yang gua cari dan iya, gua harapin gitu kan tapi gua nggak targetin gua nggak patokin gua harus dapat jackpot ya jadi di sini gua uh, udah dapat profit aja gua udah udah bersyukur banget lah gitu ya jadi uh, eh, kalaupun kita cuma dapat profit ya nggak jadi masalah gitu ya kan oke okay. uh, ini gua udah coba di eh, spin otomatis ya ada eh, auto play. dan untuk di spin otomatis kita kali ini gua pakai di 30 tadi ya 30 otomatis ataupun 30 kali. oke okay. hmm dua wheelnya enak banget ya tiga ya sampai tiga wheel ya. bisa kasih gratis belum ya. hmm. handphone siapa ya <laughs> sudah abaikan dan <coughs> untuk di 30 kali autoplay tadi uh, ataupun 30 kali iya, tadi lumayan sih ya uh, eh, gue dapet ini ya profit 22 ribu 22 ribu eh 22 ribu ya dari 5 jadi kan sekarang jadi 52 hmm, berarti adalah uh, eh, berapa ya 17 ya ribu baru dapet profit gue tapi nggak apa-apa ya nggak apa-apa gua bakalan coba lagi dan untuk di yang kedua ini gua coba di ini ya iya, gua coba di uh, berapa tadi 50 ya 50 spin otomatis ataupun spin uh, autoplay dan untuk di bettingan masih sama ya masih sama gua coba di iya. bettingan 1000 eh, gue juga uh, lupa nih ya masih belum pakai nih iya gue uh, sempat ada sih ya sempat ada yang rekomendasi ke gue uh, kalau gue suruh pakai polanya yang uh, apa sih ya gue kan sering tuh yang pakai pola eh, kayak skater tunggal gitu ya kan gue sering iya. tuh ya kan pakai kayak gitu cuman Hmm, apa ya kemarin tuh ada yang eh, masih subscriber gua sih masih subscriber gua dan dia juga uh, bilang katanya uh, bang coba dong pakai spin eh pakai pola ini bang gue lupa lagi gue lupa ya gue lupa tuh sorry banget gue sorry banget uh, apa sih ya tadi eh ah. ya elah sampai lupa lagi gue kampret emang uh, jadi disuruh dua spin tapi dua dua spin itu uh, satu satu baris gitu ya jadi maksudnya uh, sejajar gitu. nah ini kan kalau misalkan kayak gini kan uh, eh, sejajarnya ke samping ya jadi ini uh, sejajarnya ke atas gitu ya jadi dari atas tuh dari atas uh, sampai ke bawah itu uh, dua dua spin ya bukan dua spin dua scatter jadi langsung digasin ke apa ya spin otomatis ya kalau nggak salah spin spin otomatis itu uh, katanya katanya uh, auto dapat dapat scatter terus katanya <laughs> gitu ya iya gue lupa lagi tadi gue mau cobain ya cuman oh. udahlah nggak apa-apa <laughs> ya Uh, gue uh, soalnya di sini pengen pakai masih pakai pola yang sama dulu mungkin next lah mungkin next gue bakalan uh, coba ya gue bakalan coba uh, spin kayak gitu ataupun uh, pola polanya kayak gitu itu kayak gimana ya pokoknya nanti gue bakal coba lah intinya kayak gitu ya nah, pokoknya banyak kalian iya. juga nih yang pengen uh, gua apa ya intinya uh, request lah request dari kalian kalau misalkan uh, pengen pola kayak gimana atau pengen iya. gue bermain di game apa itu uh, bisa lah bisa bisa ya bisa uh, bisa bisa gua ini ya bisa gua ikutin lah ya semoga aja gua bisa ikutin kan gitu oke okay, uh, eh, dan di sini gua langsung masuk lagi aja ya ke video kita ataupun ke gameplay dari kita dan untuk di sini gua udah pakai di tiga ribu nih sekarang gua uh, barbar nih soalnya bettingan 1000 segitu-gitu aja dari tadi ya dapat sekitar kagak ya kan <laughs> tapi nggak apa-apa lah nggak apa-apa segitu juga udah udah lumayan kalau kata gua oke okay. hmm dua panjang ya? hmm cakep cakep ya nyampe gue coba di ini ya autoplay ataupun otomatis di 10 aja ya udah nyampe ya cuy tadi uh, saldo gue udah tinggal 30 ribu sekarang ini masih anjir masih masih belum up ya coba tiga wheel dulu wheel cakep pecah oke mantap menang super luar biasa langsung ribu mantap langsung 223 nih kalau kita ya gua naikin lagi jadi ya jadi eh nih gua juga eh, kayaknya kebiasaan gua kan ya kayaknya kebiasaan gua jadi kalau misalkan udah nggak itu gua eh, kebiasaan banget pasti naikin bettingan naikin, naikin bettingan bettingan bettingan bettingan terus aja kayak gitu ya jadi ya hmm, gimana sih kalau menurut gue semakin gede uh, yang kita pakai kayaknya gitu, semakin gede juga kemungkinan uh, eh, kemasukan kita itu prinsip gua kayak gitu aja itu ya kalau buat kalian oh, uh, salah tapi kalau dari saran gua eh, jangan jangan kalian ikutin karena itu sangat sangat tidak jadi jangan jangan kalian Ah, Akhirnya dikasih free spin di bettingan 5000 dan ya. Kalau ya kita juga masih banyak ya, 193.000. Semoga aja di sini tidak bisa dikasih profit ataupun dikasih jackpot ya. Eh, udah lama juga sih belum nggak dapet jackpot nih udah lumayan lama ya kayaknya kalau misalkan sekarang dikasih jackpot itu apa? banget gitu ya enak banget gitu ya <laughs> jauh Oke, Coba lagi. Oke, nice. 5 bulat. Oke, itu yang simbol kayak rumah-rumahan kayak. 2 bulat. Wih, nggak berhenti-berhenti loh dia sih tuh konek terus Ayo dong itu yang ah nggak ada jadi kalau misalkan simbol itu tuh enak banget ya eh tapi nggak apa-apa menang super luar biasa ya 538 nih 538 udah udah gede banget nih ya kayaknya hmm, enak udah sih pecah di akhir ini mah nah, banget kan udah pecah di akhir ini gue yakin gue jamin nih gitu kan menang luar biasa dari di iya. uh, naik dapat satu jeti cakep banget nggak tuh auto cabut ini mah pokoknya langsung auto cabut aja ya jangan ditahan-tahan auto cabut oh, daripada jadi penyakit kan bahaya banget itu cakep gak tuh? Kemenangan total gua dapat berapa? ribu ya ini iya eh, bakalan kabur aja ya eh, bahaya kalau kita terusin ini bahaya banget ya buat kalian ya yang pengen ikutan bareng-barengan sama gua itu mainnya di situ apa gua cantumin aja nanti di pen komen dan juga di deskripsi ya oke pokoknya terima kasih buat kalian yang selalu support channel gua terima kasih banget pokoknya selalu sehat buat kalian dan sampai bertemu di video gua yang selanjutnya 两倍。 Jumbo. 两倍。 Yeah. number 全中。